Des de les ciutats també a Europa són moltes les que hem alçat la veus, precisament interpel·lades per la pròpia ciutadania, per dir que no ens reconeixem en aquestes polítiques europees, que no compleixen amb els seus compromisos en matèria d'asil i de refugi, que cal eh, obrir fronteres en vies segures, que cal, sobretot i per davant de tot, garantir els drets humans. És importantíssim que a través de les universitats i de la via de l'estudi doncs, defensem literalment, no? a través de la defensa de cada una de la vida i dels projectes de vida d'aquests estudiants, d'aquests joves estudiants, doncs, que efectivament l'aposta sigui per la vida i no, i no per la guerra.